hello and welcome friends Kotlin में दो तरह के वेरिएबल होते हैं पहला वेरिएबल है वेल टाइप का और दूसरा वेरिएबल है वेल टाइप का वी ए एल और वी दोनों ही में क्या क्या डिफरेंसेज है आइए जानते हैं सबसे पहले तो इंटेलिजेंट आइडिया को ओपन कर लेता हूं क्योंकि इसी पर हमें करनी है कोडिंग तो देखिए ये इंटेलिजेंट आइडिया कुछ इस तरीके से ओपन हो रहा है ठीक है अब ये जैसे ही ओपन होगा यहाँ फाइल पे जाएंगे और यहाँ से जाएंगे प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट चूज कर लेंगे हम फाइल पे क्लिक करके तो ये न्यू पे आए और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट ले लिया हमने तो जैसे ही प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक न्यू फाइल आएगी आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर कॉटलिन पे क्लिक करके और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहां पर मैं बना रहा हूं वेरिएबल्स हम लोग दो तरह के देख रहे हैं तो ये मैं वेरिएबल नाम दे देता हूं वेरिएबल्स ठीक है तो ये लिख देता हूं मैं वेरिएबल वेरिएबल्स कर देता हूँ एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए वेरिएबल्स के नाम से ये बन के आ जाएगा अब यहां पर हमको क्या करना है डबल क्लिक करना है ताकि हमें सोर्स फाइल दिखाई दे अब सोर्स फाइल पे जाके राइट क्लिक करेंगे जैसे ही राइट क्लिक करेंगे न्यू आ जाएगा यहाँ पर न्यू पे जाके कॉटलिन ही तो यूज कर रहे हैं तो कॉटलिन पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर इसे कोई नाम दे देता हूं न्यू और फिर यहां पर फाइल पे करना है क्लिक तो यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर दीजिए जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आ जाएगा अब यहां पर मैं लिखता हूँ फन मेन मेन फंक्शन बनाता हूं ये तो इस तरीके से मेन फंक्शन बना लिया हमने एंटर प्रेस किया नीचे आएंगे यहां पर पहले वैल दिखाता हूं मैं ए एल लिखते हैं वैल को और यहां पर मैं कर देता हूं ए इज इक्वल टू और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं कुछ इसमें असाइन कर रहा हूँ लाइक मैं असाइन कर दे रहा हूँ शुगर ठीक है वैसे चीनी होता है इसका हिंदी मीनिंग तो ये शुगर असाइन कर दिया हमने अब यहाँ पर इसको मैं एक बार प्रिंट करवा लेता हूँ तो यहाँ पर प्रिंट लिखेंगे प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे प्रिंट ही लिखते हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट एल लिख देता हूँ लाइन चेंज होती रहेगी आगे भी हमें काम करना है तो यहाँ पर अच्छा डबल कॉमा नहीं लगाएंगे ये बात ध्यान रखिएगा ठीक है ए को प्रिंट करवा देते हैं ठीक है तो ये ए को हमने प्रिंट करवाया यहां पर रन पे जाएंगे और यहां से रन पे क्लिक करेंगे यहां पर इसी को रन करवाना है न्यू नाम है इसका तो इसको एक बार रन जब होगी ये तो आपको दिखाई पड़ेगा कि यहां पर शुगर प्रिंट होकर आ जाएगा जैसे ये फाइल रन होगी तो यहाँ पे देख सकते हैं शुगर प्रिंट होकर आ भी चुका है अब क्या इसको रीअसाइन किया जा सकता है सवाल यहीं पे उठता है क्योंकि मैंने कहा था वैल को रीअसाइन नहीं किया जा सकता है तो यहां पे लिखता हूं a इज इक्वल टू ठीक है और यहां पर क्या कर देता हूं bread B R E A D bread कर दिया हमने और अब इसको रन करवा लेते हैं एक बार देखते क्या होता है तो इसको जब रन करवाएंगे तो ये एरर देगा कहेगा कि इसको रीअसाइन नहीं किया जा सकता है तो यहां पर देख सकते हैं val can not be reassigned यहां पे तो खुद ही बता रहा है ना तो यहाँ पे वैर को रीअसाइन नहीं किया जा सकता क्या वैर को रीअसाइन किया जा सकता है आइए समझते हैं तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से ये जो हमने कोडिंग की इसको हटा देता हूं अब यहां पर मैं वैर ले रहा हूं वी ए आर ठीक है और यहां पर मैं लिखता हूं ए वेरिएबल का नाम और यहां पर कुछ इसमें प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ लाइक अपना नाम प्रिंट करवाता हूँ ये लिख दिया मैंने सूरज सर ठीक है ये लिख दिया और यहां पर अब इसको प्रिंट करवाने की जरूरत है तो यहां पर लिखता हूं print P R I N T print लिखा हमने और यहाँ पर किसको प्रिंट करवाना है तो डोमेट्रिक कोर्स तो लिखना ही नहीं है ये तो भूल ही जाइए ए को प्रिंट करवाना है तो ए कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पर इसी को तो हमें रन करवाना है तो यहाँ पर जैसे ये रन होगा तो आपके सामने सूरज सर लिखा हुआ आ रहा है आ रहा है ना अब देखिए मैं चेंज करता हूं नाम यहां पे कर देता हूं ए इज इक्वल टू यहां पर कुछ और असाइन करते हैं इसमें लाइक यहां पर असाइन कर देता हूं ऑरेंज ठीक है तो ये ऑरेंज असाइन कर दिया हमने और अब इसको यहां से रन करवा लेते हैं तो रन करवाएंगे देखेंगे कि ऑरेंज भी प्रिंट होकर आ जाएगा तो देखिए ऑरेंज प्रिंट हो रहा है यानी कि इसको असाइन किया जा सकता है अगर मैं फिर यहां पर बात करूं आ, इसको रीअसाइन करने की तो ये आप देख पाएंगे यहां पर पहले आता हूं नीचे कुछ इस तरीके से एंटर करके और a इज इक्वल टू इस बार बनाना लिखता हूं b a n a n a तो ये बनाना लिख दिया अब देखते हैं ये रन होता है या नहीं तो यहां पर फिर देखिए मैंने इसे रन किया और रन होने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है बनाना प्रिंट होकर आ रहा है तो ये बात समझ में आ गई होगी कि वेयर क्या है देखिए वेयर और वेल दोनों ही कीवर्ड्स हैं जो कि वेरिएबल्स को असाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं ठीक है वेरिएबल्स इनकी मदद से बनाए जाते हैं तो देखिए वेर नाम का वेरिएबल अगर आप बनाते हैं वेर की मदद से बनाते हैं तो उसे रीअसाइन कर सकते हैं लेकिन वेल बनाएंगे तो उसे रीअसाइन नहीं कर पाएंगे ये कांस्टेंट लाइक यूज होगा ठीक है समझिए एक तरह से कांस्टेंट की तरह से ही ये यूज होगा कौन सा वेल ओके तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें thank you for watching this video